Сьогодні, 25 лютого, проходить е, мирна акція протесту приватних нотаріусів України проти корупційних е, дій з боку Міністерства юстиції України. Я вийшла, щоб підтримати своїх клієнтів. Нотаріальна палата України є єдиною самоврядною незалежною організацією, яка згідно статті 16 закону України про нотаріат об'єднує абсолютно всіх державних та приватних нотаріусів. І ми сьогодні зібралися на цій площі не просто для того, щоб захистити свої професійні права. Ми вийшли сюди як громадяни цієї країни для того, щоб захистити людей, власність і сказати про те, що саме зараз відбувається навколо власності в нашій країні. допустити корупцію, не допустити рейдерство і звернути суспільство на те, що далі може бути непорядок щодо конституційного владу. Наші вимоги геть рейдерство і геть корупція Слава Україні!